insanın yaşadığı bölgeler, insanların kaderlerini belirlediğine inanıyoruz. Anadolu'da da ilk buğdayla ilgili kalıntılar 12 bin yıl önce keşfedilmesi Mezopotamya bölgesinde Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da bizim kaderimizi belirlemiştir. Değirmen buğday üretiminden sonra başlamış bu bölgedeki insanlar bununla ilgili değişik ürünler elde etmiş ve tüm dünyaya yaymıştır. Un kültürü, ekmek kültürü Anadolu'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşayan insanlar geçmişte büyüklerinin, dedelerinin başlattığı bu tarım seferberliğini devam ettirmiş, bunları öğütme teknolojisiyle buluşturmuştur. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen öğütme makineleri, değirmen makineleri dünyada ilk sıraya yerleşmiş. Dünyada ihracat rakamlarına göre 2017 yılında birinci lige oturmuştur. 2016 ile 2017 yılı arasında değirmen makine ihracatımız yüzde 65 artmıştır. Bu artışın en büyük nedeni Türk makinelerinin kalitesinin dünyada muadilleriyle kıyaslandığında bir üst segmentte olması, teknik desteğe verilen önem ve anahtar teslim fabrikalar meydana getirmeleridir tüm dünyada sektörümüzle ilgili ölçme ile ilgili yaklaşık 14 tane ciddi firma var iken Türkiye Cumhuriyeti'nde hala hazırda 184 tane büyük firma bu işte iştigal etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birincilikleriyle sektör olarak övünüyoruz, dernek olarak övünüyoruz. Çünkü biz değirmen makineleri